gavumenti kkiriza oba gaana eno nkyayiyo abantu beekulembera kikkirize oba kigaane teyagala ggwanga lyerimu bwoddako mu bitabo ebitunula mu mawanga agatuwoza ensimbi hmm. nebuuza lwaki uganda yeewola essente uganda nga gokkamala naye okugamba nti baleese essente ne bazidulunkaniramu ekyo e uganda tegaba mawulire emitwalo 11 ku mulembe gwa museveni gwe zesiringi 1 yevali yazo <laughs> emitwalo 10 yesiringiro erilike okubera siringiro 10 kati bwaga anti twaweldwe sente za covid ziyambeko ku bantu nti buli mwaja afune emitwalo 10 kakasa nti buli makaga afunye siringiro 10 lutya nokuwa ku basawo basobola okukola research nga baffe okusobola okuproducinga eddagala mu bungi mm. ate omuntu wawansi asobola okwerabiriranga mulamu ne procedure mwe bakitedde nti bagenda kuwaffe gavumenti yabbidde mu ffe bwe tuba tukyalina prime minister ngaojja kukuba obusimbu oti ogenda kuba emiliyoni anamunya tavanga mu statement yonna mubukulembeze bwa ggwanga bwe mm. nebbanga lyebamulondedde kwetondera bulagajjavu bwa central gavument ngaomukulembeze eggwanga nti byonna ebadde otusaba mutusonyiwe gashumba mm. nti council for the banyalwanda egenda kumpawaabira etegeeze butya bwe pinpointing ennyo abannalwanda nga batalina siteke mu ggwanga uganda nkiddamu eggwanga erya rwanda eggwanga lya burundi eggwanga lya eh, south sudan bonna abeebulunguludde muno nga balina ensibiko gye bava tebalina siteke mu ggwanga uganda irrespective of the political arm eya mu 7 obasa mu constitution abo si baawano ekyo kikyenga omukulembeze ebiri politico bw'anaavaako bigenda kukyuka biddeyo ebbanga lyonna nja kuddangamu okubeebaza newankubadde nti tujja emirundi mingi tekitegeeza nti okubuuzaganya kuteekwa kuggwaawo mm. tuteekwa okubeera mu nkola ey'empisa n'ennono n'obuwangwa bwaffe mwe tuteekeddwa okutambulira ate tusobole okujjayo n'ebitundu ebirijja kwabo bagenda okusisinkagana ng'okuteekateeka weekuli nja kuba mbabuuzako ng'ajja kanasomani nadduli mutabani w'olutabaalo mutabani w'owekitiibwa haji abdu nadduli bulemeezi ebbanga lyonna mbeebaza okubeera abawuliriza abalungi n'okuwaayo budde bwammwe n'okufaayo nga ku episode eyayise eyo gye bayogereddeko ekigambo ekigamba nti jakana soma nnadduli yabise kabaka oba yabika ne museveni nga byanjwanjwa hmm. ne tuba nga ate mutambuli gitutambuliramu abantu bategeera ate obuufu n'obuddu noga nti gundi naye tiayinza kuba nga ye kale ako nenkabeebaliza kuba mubadde mu followinga nemuteekwa n'okwawula ani yaani nabwe kityo nja kubasaba okubabuuliza balungi ebbanga lyonna ate era lubeerera nja kusigala nga jakana sulemaani nadduli kaninde dr hebwa specifically ku bibuuzo byataddewo n'okwanjula ayagala tutandikire ku kiriwa specifically okay mm. weewaawo tuyanza tweyanzeege mwekomere ku mpewo subscribe share the link omanyi abamukume mwebuza lwaki naku tukikuba nnyo uh, ah, jita rubber rabadaba style ya mukulu tibuhabura tugikuba in another angle gye kugamba mumanye mangu kwegamba kazi no programs live twetaaga naawe omanye kiki ekiri munsi yo uganda bwetugamba waye kamera mugitunuulize mu kibuga kurumba yo live katujitunulizeeno erweero ebulemeezi era twebaza omukama nkiddamu abakuumye nga mukyali balamu naffe bwe twatusobodde okutambula netujja nga tuli balamu kisa netendo tukijjiza omukama kyengezaku okubuuza omuvubuka yali eyisiza atyamu enembe ya covid-19 kuba ekituufu abaana bali mu kuzaala abamu violence ziri maka kusomesa ke eggwanga lyae e, patrick yes, mm. peter patrick from tottenham tottenham oli abuuzizza ekibuuzo nti omuvubuka w'olwaliro yalibadde atekeddwa kwesa temu mbeera mwe tuli ya covid-19 amakulu ntusanze obuzimu covid-19 bwabutakuzibwa emabega waffe kale byonna byetusinkagana byetuzize twambala bivudde mu nteekateeka embi gyetuzize tuwangaliramu eyirira ku saidi ey'obuzadde ne saidi ya central gavument be bantu babiri abakwasibwa ku nsonga lwaki obulagajjavu weebuli okutuuka ku muzadde omwana okumuddukako naaba nga atunda amenvu n'adda n'olubuto hmm. nga ne taata tamukolaki tamumanyi ate ku ludda olulala central gavumenti nekigikwatako kinene nti mulimu gwayo okulabirira abantu bonna abali mu ggwanga eryo newankubaddewo ndabira yaayo eva mu social service kuzissaawo so si kukwata nsimbi nkalu nti sente ziizo okujjako ku ebyo ebigwa tebiraze ebyateesebwa mu ministry eyo ebyo bibeera mu physical appearance ebintu ebijja mu nacho calamities mu sisi yaise naisula amaka ekyalo abantu kikumi enju zaagwa gavument buvunanyizibwa otoola mu kittavvu kyayo ejja etongoosa ebintu ebyo hmm. okubawa emmere okubazimbya n'okubakyusa kwebifo nga bwe tubadde ne incidents za buduuda ne kati buduuda kyasukka waliwo obulagajjavu gavumenti erina kwevikitinga abantu abo na mukono gwa kyuma nebanoonyeza ebifo eitha nga ebigula n'ebisasula oba sikyo kwe byeyasasula edda byesinnamanya akantu kantu kaddamu bulungi hmm. egavumenti ya uganda entayale ye gavumenti etalina ttaka kale wonna wenekyuse teeka omuntu tukyali ku byeyanyaga obote byeyawamba n'atwala naye bwebanga ekozeseza kituyita payment mu katundu akabimu mukaaga kali akabbi aka e, e, section ndooza yakubiri akogera ku luwala olwokubiri ne ai akanyonyola mu compensation bweteekeddwa okutambula gavumenti eteekwa kufaayo nnyo otunulira abantu abo naye kakatudda ku kino ekya covid embeera mwe tuli n'abavubuka lwaki tunyigiriziddwa kinene naye ng'ate abasigadde abava mu wero families oba kituyita families esiva mu gavumenti ate bo tebali bubi bali yadde yaddeko ne bayisa amateeka ate bo abali mu families ne basigala nga batambula omunaku n'asembayo wansi ng'ate anyigiriziddwa abavubuka most especially abali mu myaka okuva ku myaka kumi na munaana mbawulamu emiteeka emeka ebiri omuvubuka w'omukyalo mubale kuva ku myaka 15 paka ku myaka 2 muogo mugumu ate owekibuga mubale okuva ku myaka 2 mugumu omuteeke ku myaka 3 mweji dwaki nti omuvubuka w'ekyalo si yaba omuvubuka w'ekibuga byanjawulo byanjawulo hmm. omwana mukyalo nga wakwonooneka mubalire emyaka kumi n'etano kudda waggulu hmm. munnakibuga waba wakwonooneka atandika mu myaka abiri mu gumu kudda waggulu kyalibadde opposite naye ate bwekityo bwe kiri mwana wattu kakati ekireese obuzibu bwaki tubonaabona nga tinaba kutunuulira central gavumenti tutunuulire ennyo enkuza gye batukuzizzamu wabadde waliwo enkuzibwa abavuka basobola okubeera mu buweereza ne baba nga basobola okukyusa embeera eno n'ayingira mu mbeera endala ng'oggyeko profeshoni yonna gy'oli ne bukere nkyajjakana naddli oli looya oli psychologist oli social waka onfuna bulungi ne bukere nkinaga nti ah, mu byonna profeshoni zoliko mu mbeera mwetuli bakwagala waka ne nteeka enkumbi ku mugongo ne ŋŋenda mu nnimiro kiba kikambwe ennyo eyo transition yaffe mu buweereza egwa mu bazadde tebatuteekateeka enteekateeka gye batekeddwa tuteekerateekeramu eggwanga lino ddimi tuli balimi kale omulimu omukulu nga wasoma saasoma okusookerwako kuba mulimi bukeera enkyanga obuuza mu ggwanga uganda waliwo atalina semetory bijja fenna tubirina fenna tubirina amakulu nitusobola okudda nitwekwasiza wamu mumbeera mwetuli nsoka tulima emmere etubeezaawo nefyoka tunula professions zaffe naye ate akuzibwa n'oyo omwana eyakulya mu kibuga omusuubira kuddawa okujjako okutuuka mu mbeera eyo eyokuza nga tamanyi netaata omwana tamanyi na taata bamusindise kutunda menvu amenvu anaatunda ebiwago meka bimizewo abantu era ennaku mmeka amakumi ana mu ebbiri zebaateekawo <laughs> kiri uganda wano okusibwa mm. kuba tekutunuddwamu mu famirizi zaffe lwaki atena okukuzibwa mu ggwanga lyaffe kufudde ekisookerwako kiri kimu buganda bwe yalagajjalira ebyayo nga batuziza mu kyenda mu esatu n'ebisuula ne tufuula n'okukuzibwa kw'abaana buganda generally era nga njo mu specification mwensinziira tusanze ebikojogo bingi ebyabavubuka betwenkana mu myaka naye nga mirangaatira akuze bukuzi naye nga obwonga ate temuli dwaki teyateekebwateekebwa nabwekityo abazadde baali badde bafuddeyo kineno tutunulira ensonga eyo nakino kiba ekyokuyiga abaana basobole okuddayo bateekebweteekebwe naabo ate naffe batuvuddemu basobole okuteekebwateekebwa ku leva eddako abazadde ekirowoozo kyammu ekyo okuddamu okukoola emyoyo gyammwe n'abaana okuddamu batunuza mukuto ki webategere otutunuulira tukubategeeze mu mpisa yaffe ey'olwaleero mu buganda buli muntu yenna mulimi ng'oggyeko profesioni zonna zeweetisse osobola okulima kuba twakula tulima gavumenti kkiriza oba gaana eno nkyayiyo abantu beekulembera kikkirize oba kigaane teyagala ggwanga lyerimu yabanyuunyuusi ebbanga lyonna emyaka makumi asatu mwena tugenda mu myaka makumi ana uganda yalibadde nkiddamu esinga dubaayi uganda wetuli nga tusinga singapore uganda wetuli twalibadde tuli ku levo bungereza kweri singa twalina omukulembeze ategereka tasobola kuttirira ggwanga kubanga kiba kiragiro na bikolwa naye ekibuga okituukamu nga tulinga abali emmanju notambula mu banna okugenda okubeetoola nga otunira ensi bwefaanagana galinga matongo naye nga ki bulagajjafu bwa bukulembeze buli waggulu nabwe ekityo obuvunanyizibwa obusooka bwentuuka ku lwaki mu covid-19 tuyisiddwa bubi mu mpisa ekyasinza okuba embi amaka gaafa hmm. naye kiretedde amaka otutuuka kweyo levo ate ye gavumenti omukono gwayo ogulemye okugezaako okuteekawo amateeka n'okusitula ku bantu bano tutambulire ku mbeera egamba nti gavumenti n'omuntu tuli ku peesi yeetya yeemu naye ate taddewo embeera enyigiriza ekireese okujjuliza ekigamba nti necessity does not no law obwetaavu tebumanyi kiki teeka kati abantu we bali embeera n'okunyigiriza ku baliko obungi kkiriza oba gaana tuli ku mbeera etusobola okugamba omuzadde n'omusanga agambe muwala we yagala omusajja oyo atubeku kyatuwa sulako naye yembeera mwe tuli mu ggwanga uganda nga tolina tunulya gwe batumye kutwala menva agatunde adde n'emigozo bano gyasisinkaganye naye ekyo nsaba central gavument efeeyo nyo n'okutunulira ensonga ezo mu bweyolefu bwazo esobole otutunulira abaana abo ne mu mbeera mwe tuli ekyesente okujja n'ensaasaanya yaazo njukirako wekitiibwa nadduli bwe baali bayogera kusendeza okusasula abalwanyi nga beebuuza lwaki buli mwaka tusasula naye ng'ate esente bagamba tezirabikira tezituukanga ng'ate n'abalwanyi beeyongera buki baali bameka betwalwana nabo nesente ezobutatuukayo <coughs> naye nga gwali mutego gwabano nga gwamulyo gwabo <laughs> abali mu gavumenti hmm. nabawa solutioni nabaga nti esente nga balimusindika grant okuva eh, gyemuli mu central gavument zijje ku madistrict nesente zabalwanyi muzisemu ngaomutemwa ogwokgenda mu bantu abo akaunti zabwe bana bewandisiza tujja kumanya ti omutema gwajja gwa miliyoni bibiri twasasula abalwanyi ana eyo banki egenze otajja kudda bakikola enaddala eh, eh, eh, ategula omutego gwaffe oyo <laughs> ekibatutegeeza hmm. nabino bwebifaanagana gavumenti yeyali badde efudde nnyo tuteekawo sisitemu eya inkamu omuntu mwagenda okujjayo asembayo wano mu ggwanga mu myaka ana gye bakafugira twali badde asembayo yekennyini ne bwaba limu emisiri esatu emiliyoni ekumi ku akawunti gyezitezikwatibwako kubanga eggwanga uganda gagga naye enteekateeka bwe yabula awonna we twabulira kati necessity does not no law omuzadde obulwako w'omukwatira n'alima ebinyeebwa ekaz ssatu nafunamu emitwalo kinaana ate yasuubudde nafuna emiliyoni kumi biba bikufaanagana biba tebikwatagana omuntu nalima eka kumi eza muwogo ne bazimusuubulako emitwalo kinaana oba emiliyoni bbiri okugeza naye ng'ate azisubudde agenda zifunamu esente empitirivu okusinga eyalima <laughs> batulimya vanira wano vanira natambula mu bulemezi bono nga nekitange yali kwabo abalima vanira nejja jange yali akyaliwo vanira natandika mu kiro yali emitwalo kumi n'egi nebiri nyaga nti abaganda tugenda gaggola kiro ya mitwalo meka kumi n'ebiri Eh, abaganda nebalima vanilo okukamala obukamazi ligoni atuuka okuwakati wa vanira balaba nti buganda esimbye vanira bangi hmm. natemwa nibaga nti kiro kati yasseemu eri ku mitwalo emeka etaano omusanvu gwalazeewa nezivaako bagenda abantu balabiridde vanira muyitirivu akawoka ntukabunye buganda najja ku mitwalo egi ebiri ebiri kiro twagenda osembeyo ku vanira nga kiro yasiringi lukumi nteekateeka ya gavumenti budde ki omuganda bwe yassaamu n'okulima vanira oyo n'obudde gavumenti yo kennyini singa abantu waliwo abategera budde obwo nga nali namala amateeka hmm. naali badde nteekawo kiteeso kiwawabira gavumenti butaba sitebo kuyiwayo bantu obudde bayonna bwenkana ki naye weewuunye tuba tuli awo n'ekitange tukyaddeko kuyuga kiiki owayuga kiiki amutegeeza amubbirako ku bigambo namuga nti owaayo nze nkozese nga yuga kiiki ebbanga lyonna eryemyaka egigenda kumpi emumakumi asatu oba abiri sifunanga ku sente zonna mu uga kiiki kampany ze nali nfunye ngaonaku nayingira mu kusobola vanira mm. akatale bakattira wano ye bwe yamutwalanga ebweru ng'atunda kiralu lwaki bakatta kubanga abaganda bali involved oba ntegedde bulungi kakati necessity ezo bwe tujja tuzissaawo n'obulumi wetuyisa mu bantu nga gavumenti yonnyini yebasudde omusuubira mu mbeera eno bweti agenda kuyimirirawo atya okugjako emigozi obano gyagenda okukuteerawo ne baleeta ekigambo mulinga nakyaka wano nti mulinga alina esente empitirivu abaganda netudumaera netulima mulinga twagenda osembeku mulinga ng'emiti gitunulidde okuggyako okulyako enva n'okuggyako obuddo waggulu <laughs> nga teri atunze naye nga batugamba bati nti china etaddeereesa emiti gino egyamulinga ne saudi yali egirimako era ne baginyonyolera bulungi gikulonya buli kika kya ndwadde batugae tugisimbe ku ttaka lino gimu ne tusimba mulinga mulinga buli wootuuka mu maka g'abaganda osanga kitono nyo batyalebuuza mikyataano tugenda otutuuka ku mulinga nga mulinga ne tujjamu obusigo buli basooka tugamba kyonna ekikolo kirungi ne bwotemako ebipapajjo bitundibwa ne batuva ku bipapajjo naga nti eh, buli kikola kyonna kyoba ddagala nemirandira ne bakaza emirandira ne batema ebipapajjo hmm. n'obukoolabusemba ne batugamba kati ate ensigo ze basinga okwetaaga naye ngaokukuŋŋaanya omuti omulamba ozeeko ekiro satu ez'ensigo otoba nga ne baga nti kiro ya kanaana otoba otoba ogifune naye nga ku muti ogumu ga nti naweza kiro kikumi mpeze emitwalo gye mbaafunyeemu <laughs> kiba kikambwenga obusigo buwewuka hmm. olabagaddi benga lyoyo bwajja atambula era kituufu ekiri kakati honorable kale awo hmm. okusemba nti families gavumenti erina otutegekera n'omukono gw'abaeno wansi nebetegekera ensonga nga zino bwezigwawo gavumenti esobole okuyamba naku bantu n'abantu bebayambira kuki ku gavumenti naye watali awo abaana boosuubira mu mbeera abali mu myaka gyaffe egy'abavubuka nga n'okusoma kuba tetekuliiwo ngaokwo n'entambula gyetutambulamu etategerekeka buli omwana akola ng'oli waka nimiro kale ekyo kibadde kirowoozo nti gavumenti bubola byembeera mwe tuli ogwo mukono gwayo yo kenyini yatusuula hmm. ekyokubi nensaba bannabuganda bonna abali emmenga eyo bageze kutunira ekigambo kino nga kikulu bategeze ku ssebuufu bwangu addemu alambula obuganda n'okubuzukusa omwoyo gwabe obukadde abantu badde ku sisitimu sekabaka muteesa gye yali ataddewo ey'ennimiro esatu zonna nga ennimiro ezo azaagala nga erawo zirambise ennimiro ya ssaabasajja kabaka ennimiro eyiyo nga ggwe omuntu n'ennimiro evamu omusolo gwa gavumenti byaliwobayita mm. middle income status owekitibwa mutesa gyetuteerawo vakueno ya middle income status eya museveni ey'omumwa yatambuza tudda mabega bwe yaleeta enkulaakula nekyasinze mu ntegera y'abannalwanda be enkulu yatugana tusibe obucupa ku bimera <laughs> yitekinoloji go twafuna yali akosa ddala akola demonstration yo divergence nayo demonstration kikaaki eyo kale kale awo gavumenti efeeyo nnyo okusobola otunulira ebintu ngaebyo mutya bwe tuyamba naye wano wetutuuse eyo ekyayita tekyakyasobola weewaawo honarevu Uh, uganda twabadde yensemu kwezo ezasaba obuyambi bwa covid-19 oba covid relief mm. ne uganda akasente mbu katuuka naye kitobunyisa akasente kubanga kabadde kazibu section yasinza okufuna akaseede nti monitoring and evaluation committee naye nga medical oba gas hmm. bamwadde dola kyenda mumwenda niye bagenda okulambula activities bafunye ebiliyoni lukaaga naye ekyo kiba tekikola mawulire mu ggwanga uganda ekyabulijjo nga batuwozeemu kukumbe gwensimbi wano <laughs> bweddako mu bitabo ebitunula mu mawanga agatuwoza ensimbi hmm. nebuuza lwaki uganda yeewola essente uganda nga gokamala most especial kitundu kya buganda kino kigagga nnyo kyovula nti endagaano ya 155 yali ekugira ensonga ezo bwe twazisomesa naye obugagga bwa buganda kwe baatoola bannayuganda basobole okuyimirirawo ebisigadde ebize bizuuka bikyazuuka kubanga obugagga tebuggwa mu ttaka era butambula naye okugamba nti baleese sente ne bazidulunkaniramu ekyo e uganda tegaba mawulire tegaba mawulire mulimu ababbi ezaki yes mulimu ababbi ezikwatagana ku nsonga y'abantu babuje tuta yanibagitayes nobuuza nti naye ngaate bakyayinaayina baali babakutte eh, bakwatago kazinda ah, eh. yoyo yabba zonna mubabbi ababadde bamenyebwa yeyabba zonna ze bali balioka bakiwunzikiremu ah, ah. nabwekityo nti ekyokugaa nti sente zajja zesinaba kumanya oba zaali mumeka ekyo sikirina ku mutwe namagulu naye gavumenti webanga ddala yafuna esente ezo naye bufubuuza obufu bwe bazifuniramu bwali butunuulidde ki abaffe neokujja kwazo zeme kugwera mu mpapula zino zebatugaa nti e, e, okutambula okukolate sente ziggwera awo hmm. oweekitiibwa nabbanja kyeyali ateekeddwa okukola kyali kimu kukwata kampanis nti eno airtel no celtel eno gundi mtn oba eno uganda telecom abantu nabanga bamanyi nti omuwendo gwaba balina essimu era ezikola ezirabika ziba zirabika wali niyoga nti tugenda tutandika n'ekitundu kya luweero ngaomulongooti omukulu hmm. niyoga nti bulemezi tutandise nayo buli muntu tumusindikidde emitwalo gyekkumi naye nagenda okukibalira ku bantu emiliyoni asatu mu nnya oba nnamunya ze tuli olwaleero ng'oggyeko abato mpozi nga baali bagenda kulondamu bazadde ngera bulibagibalidde nti <laughs> nayebafunaemitwalo kumi emitwalo kumi kumi miliyoni kumi kumi emitwalo kumi kumi emitwalo kumi kumi ku mulembe gwa museveni gwe ze siringi lukumi yevalu yaazo <laughs> emitwalo kumi yesiringi erirakira okubeera siringi lukumi value yesente oba ogiwa ngaosomyeko ne mubaeconomists abategeera uganda ne value yensimbi otakabana kinene nnyo okufuna esente naye ate kizitwala mu bungi bwazo kiba kitini nnyo kyofunamu gwe bwoba okyanoonya infration enkulu si muwendo gwa ssente kuba mungi na bipapula ebyo bikubiddwa value yaayo kufa gye baita infration olwaliro infraction gye tulimu egamba etya nti esente otakabana kinene zifuna naye ngaate kyogenda okuzijja mu bungi bwazo kitono ddala bwe kiti tekirina makulu edde omuzinzi kati bwebaga nti twaweereddwa esente za covid ziyambeko ku bantu nti buli omu ajja afuna emitwalo kumi kakasa nti buli maka gafunye esiringi olukumi lutya lumu teriyo kye naye kigamba nti bazibbye e uganda okubbaku esente kubadde obvious tetunnafuna bakulembeze bagenda kutereeza ggwanga ekyo kirinda mukulembeze agenda kuddako naye ono jjajja ye akozegwa jjajja kutijja butijja ababbi abakwatira bukwatirire sinakindi nga naye abanyinamu omukono kubanga gwe buliwobba nebakuleka awo nomwana yo asentamu nomutunuulira bwati oli naavumaono nakola bwati ono naawemulanoga nti ebebaana eh, bomulembe guno oyo jjajja kikaaki tafuddeyo kubazukulunaawe mm, mm, oba mubofu bofu era mubugwagwavu oba mwoli ok mm. kakati omaka senteko kankuteko nyo mbobiro nga tugezako okwebuuza munansi yalikoza atya kwa munansi bambi esente ezo gavumenti yazebuze balinayo ebbajeti gyebagenda okuzijja basasule ebbanjo basitire musolo gwaffe ekyalibaddemu ekikulu kyalibadde kirabise nga sento gavumenti bwe yafunye esente ezo yazitadde mu sifeya egyabalwadde we bali nebateeke mu kitundu ekirala nebalabira nebaliisa n'okuteekawo restrictions enkulu ku sente za okuyambako obulwadde buno butasaasaana kiki n'okusobola kweddagala okuba nga lingi ddala liyingire eggwanga uganda n'okuwa ku basawo basobola okukola risaaki nga baffe okusobola okuproducinga eddagala mu bungi hmm. ate omuntu wawansi asobola okwerabirira nga mulamu naye procedure mwe bakitedde nti bagenda kuwaffe gavumenti yabiddemu ffe nze njagala bafuneyo olukala lwabantu abawere enkumi ettaano ku miliyoni ataano oba ana munya ze tulina hmm. abalina essente ezo era nga bazifunye ebyo tebyali badde bikulu bafeeyo eh. <laughs> batandikiddemu alphabetical orders munakulanga bizibu basooka natugamba kampala metropolitan bagenda mm. okufuna mm. those in urban centers ku baso se gulu ate nga baziwadde yadu wa boda boda bodaboda ko maama na namukubira alo god is for fopio uh, -huh. how much have you received na mkama i've received 120 124 uh -huh. nagamba ye sente kati nzifunye <laughs> <laughs> kalangoo <laughs> ah, byenjogera bituufu prime minister yakikoze yeyakubidda nesimu netugamba ono maama wabaana mbeera sitayiro kyeno prime minister kati yeyekubira maama nze tonabakunkubira maama nabbanja nze tonabagwakafunyakako obuto tukyali mu bungi saba yakubye eggwanga uganda lyetaaga okutereeza kikyalitwala ebiseera biwanvu singa enkiiko esatu tezikyuka executive nebaamu enkola ey'omuzinzi palamenti netuyambirako awo nga olukiiko olukulu nanyini kukyusa mateeka n'okutunulira butya agensi gavumenti weziteekeddwa okutambula hmm. n'olukiiko lwa judicial okubanga lusobola okwetongola okubaako olubalule nga birabawula ebitegeera oba ebitegeerekeka buganda omanga ekigambo uganda we have no stake nga bannauganda weyanowea bwetuba tukyalina prime minister nga ojja kukuba obusimba oti ogenda kuba emiliyoni ana munya tetumanyi maama naba njakyabaza oba yabadde alonkinga naye mbuuza abali mu gavumenti eno diri bagenda okukkuta essente emyaka asatu mwena tewali bukkufu bwa nsimbi tewaliwo nakantu akatono bwekatekaba nga kasobola okubaleeta bwe batyo yii bayibuli yasoma ebigambo birungi ddala food. Hmm. bikusobedde naawe kubanga kikya kinewunsa okugamba nti sente weziba zazze bwe zityo zibabuliddwako mu busente bwe zigenda otutambula nga waliwo ababalidde era abalindiridde akedi ye tennaggwa ate nekyoyisa akedi zidduka emisinde mweno sizoni simu lyaz'amaanyi alituweera omukulembeze omutuufu aligenda otunulira ebintu bino nabirongoosa munongoosa egwanidde ate era ngaewensa nabali mu kitundu oba eggwanga uganda bakyeyagaliremu nga bakakasa nti eggwanga libalimu ddala lyabwe tubuuza ebitabo byawandikibwa byajjira ki amateeka getwekoledda constitution zetulina zijjidde ki acts entake zetutaddewo ezogera ku nsonga nga bwe ziteekeddwa otambula kiki ekikyatulemeseza okubeerawo implementation kikaaki eyo ekyabuze ezitoyi nabwe kityo bannafrashchano ku nsonga ya covid-19 ensonga zitwogeddeko butya omutwale bwateekeddwa okwekuuma gavumenti ku sente zafunye alibadde efuddeyo nnyo etunuulire abantu butya bweteekeddwa okubata basobole okutambuza emirimu gyabwe amindist mu mbeera gye tulimu kubanga okay. eggwanga uganda kizibu kyakulabirirwa mukono gwa central gavumenti mm. kubanga nobaata privatization baali balesa ensonga ennungi mu acti mu bagifulumiza nti tute abantu bali babeere nga basobola okukola emirimu gyabwe basobole okuyamba ku gavumenti naye esobole okuweza kubanga abajja baali bacommunisiti okusooka ne balowooza nti gavumenti erina okulabirira abantu nga china bwe wali ogiraba oba rusia hmm. bagenda okitunuulira nayega nti hmm, obuzito bwa gavumenti terina sente zisobola kulabirira abantu bali n'abantu bate tusobole okutambulira wamu abagagga basobole okukola ki okubalansinga naye ekibi ekyakirimu kyetutamanyizaawo bata privatization okusumula kiri ekya communism kyebaalimu nga balaba balina bingi batutte era byebagenda okunyaga naye ate otugamba nti tuli mu communism biba tebaweebwa mu bulambi obukufu kituufu nnyo nayoga nti privatization tugitadde zebanyaga eri ngaate bwe bajja eno nga abaprivatizers abakulu kati tusunulira gavumenti kikaki eyo ate ekoze ekyo so wano baali badde sente ze bazifunye batadde omuwendo ogwo okusobola okuteekawo embeera esobola okutaggulula ebyo sure ne badde buli zikyabalemi abamu naye gavumenti ete abantu aminisiti mubeera mwe tuli bo basobola okugobera restrictions entuufu buli office nesigala ngaekola nga teggaddwawo yes honorable obadde okimanyi nti eno covid-19 eya second wave mm. tuli mu second half mm. of the 42 days in the second half of the 42 days the government theyare still managing and discussing okugaba emitwalo 1 nebo batuula ne bakola bye bakoze meeting zitula nebongezayo meeting nezitula nebongezayo if the, if they're transparent enough bazinatugamba nti n every meeting tuspendinga zino sente naye nga sente ziri being spent kegamba nze simayi gavumenti yaffe abantu bano kyebakola ekisinga okunuma abantu batandise okugwa wansi ne bafakyalibadde kimu hmm. notagenda losomye natutetagoba bulijjo akitegeerepropozo ze baawaayo batuwa essente ezo baawaayo propozo nga zisoma ki ekyo ekigendererwa bawayo propozo nga bataddeko ki nti sente zigenda kujja tujja tambula bwe kubanga propozo oba bageti bawaayo eteeka okukirarifayi nga buli kimu ne sente weneetuuka bawaayo propozo eyo nti basooke batuwe tutuule aa ah, ah. kyali rodeni plan webale nnyo that is a grant money restriction zazo lwaki bazikuwa zibaako yazeerabira opapula lwagwa poor planning ate poor planning gamba bunyazi bwe bakyabatu biibi <laughs> ate poor planning kika kibatatenkanya eh, tugamba byebakola byatabitegeere olwolumu lwaki tukomaawo kwekyo kya covid-19 kubanga webituuse mm, bikunyiiza bimalako emirembe bwobiwulira n'obulumi obuba bukulimu kituufu nnyo nti aa ekyo eh, kya covid-19 tugenda kikomya tuyinza obutakisusaawo naye nga twebaza mwebale okwekumira ku mpewo zaffe musigalewo tukyaweereza nga bwetwabagamba nga watera okubagamba tajjanga profesa asingayo naye mu mbeera weewa ezimu ku ezo yaba asingayo fe bwetulowooza kyona ti netugezako netumukyaza tukyali ku mpewo honorable hmm. omukulembeze weggwanga yoweri kaguta museveni tibuhabulwa hmm. ennaku ezo kwatuludde okulabagana yatukolera kabinet mm. abamu nebakolera ku zoomu abamu nebakolerawa bonna byonna byalibwe bityo olowooza ayinayo ene plani eyokutiniya kabinet at one time okugitiniya ebeereko ntono okugitoniya eh. mm. ye gavumenti okimanyi tine minisita of east africa constitution ya uganda teriimu ekifo ekyo wekiri codenes of presidence president is order liba tteeka nagitondawo office <laughs> kati paalamenti mulimu gwayo gikakasa oba nedda niwe bamumunyalira awo ogubakwatako gwa bulumi bwa palamenti kyatandika ddi bwe tulina otunamu abaali muli baalya nsimbi kiki lwaki emimwa gyali miggalire hmm. ekyokukendeeza ku baministers kijja lwa nsonga ya sisitimu ngaekyuse naye entegeera yoono n'ebyo bizze bitondebwawo nabanyonyolako emabega nti ministries ezisinga zizze zitondebwawo ne mulowooza nti zizze ku lwammwe naye nga baatya okubba essente dairekiti ministries ezimu ne zitondebwawo ng'abazingiddemu ziyambye bannalwanda indairekiti butabe bajjayo essente beekulaakulanye naye so si ministry nga zitondeddwawo disaster management genda ogitunuleko mu ntambula yaayo okuva kinana mukaaga we yajjira wano ne bagiteekawo nekutunulako eyo liriifu gye yatandika nayo kwaba bajja mu nsiko njagaluddemu otunulire embalira yesente ziyingirayo enfuluma yaazo zigenzeewo mu bantu abo ojja kujja wano mbuulire ng'oggyeeko ebipapula ebiraga nga twabikubye netula netwakoze budget pr yaffe nga bwetwawereze ya covid-19 mm. nebatuwa ensimbi ate nezitulemu okuba munsasanya kiki ekisibye budget yetwawo yali esomaki nakino jja kitunulya nga ministry ziweeziri nga bajja kuzongerako entakira paka gavumenti eno lwerigwa nevaawo naye nga esente bakyusa muguto guno nebassa mumukuto guli lwaki guno bagutegedde nnyo tukyuse ministry ntugifuule bwetuti eno nebagiripa kweri naye nga ekikulu kyeki bunyazi ndagayo ministry yonna gyoyogerako yali badde meja ziri bbiri naye zonna zaafa esooka yali badde yabyabulimi ggwanga uganda ddini hmm. naye gwe tuukayo otunuulire bagikuba mu bituli bya operation west creation bituli bya nadis kisamba mugerwa bamuleeta ono specifically oyali kamenyo museveni gwe yaleeta okudisayininga butya bwagenda okusula eggwanga buganda mu byobulimi naleeta ekyo ekigundi kya nadis museveni yeyamuleta on mission national agriculture advisory service yes yali muganda pure gwe yakozesa keke nyini kisamba nasawoki programu ekyo ekya nadis ate otekawo otya nadis nga ministry gyeri yali alese kyaki kyakuttira bano nakwata owokubiri tiberiokene ngaasinza kiti gumweri yeyajja specifically kusula gwanga uganda kukyusa <laughs> kigambo uganda kidde mu nveera mm. ngaatunulira bano nti system eyabanalwa tugenda kubanja tutya mu siteeke zino nakwata owekitiibwa looya mulamba kiwanuka yali amulese specifically oyo kusuula byattaka yaliko minisita wagundi eyabalwanyi eno yalwerutwayango mm. nga yamulese mu nsonga ezo banja zabasiga mu nsiga y'emu olwaleero yatuleetedde minisita mayanja samu misumbeezi oba omuto mu nsonga z'ettaka yafulumiza setimenti ega nti e, emyezi esatu zennaku kikumi ettaka lyonna nja kuba maze odikwata nga limaze okudira gavumenti hmm. budde mugongo waffe azze abatutega bw'atyo kale kyobuze kya ministry zino okujja nga zeeyongera oba okukendeera ebyo bisobola kukendeera nga tuzze mu federal system ne tukendeeza obungi bwabaminisita ne bame ba parliament abatula mu central government bano babenga bagenda mu bitundu biri gye bava mu states ekkumi n'essatu gye baba bateeseza ensonga z'ebitundu ebyo hmm. gwe tulina bwebatula mu parliament abaminisita bali mu bina mumeka baliteesa ddyo olyaggusa ensonga ekulw eggwanga lye gy'asinziira bwe tugabanya states ekkumi nesatu jasisinkagana nga musezi ekkumi nesatu baminisita azaabo manye nga bameba paalament buli states ekkumi nesatu ezo situtte bamemba ba paalamenti amakumi agaaga abiri oba asatu basobola okubaamu ekyamagezi ekiteeseza laŋŋo naakyoli west nairo ne madi ne bateeseza kigezi ne bateeseza buganda ne bateeseza kye tuyita kalamojja ne bateeseza bunyolo ne tunuulira nkole ne ttoolo ezo states ekkumi nesatu oba ofuna bulungi awo tuba tukendeza ne ku mwendo gwa baminisita abatagasa buli kitundu tuti waminisitas banabana oba basatu musese kumi nesatu baba bamala otutunuulira ebintu ebinotuteekawo enkola esobola okulungamya eggwanga uganda netusobola okutambula naye tuli mu byakisiro leero yasabyeyo purezidenti yabanyongereo minisita tuwere kinaana mubana hmm. ate nasaze ate batoddeko bano minisita ntibagiggadde olwa nsonga eyo tebaddemu obunyazi bungi abazinyaga baki banayuganda bankigamba banalwanda baganda be ate bannauganda hmm. kale ebyo baminisitiza okukyuka baminisitiza okukyuka nti bakendere ku muwendo kijja sinzira ku mukulembeze alijja kuba buli omu ajja n'ebibye yes nekira nga tumalirizako eyo the same topic hmm. do you believe that minister of disaster management about this government hmm. they were not ready after even after they had nti other countries bafunyeko second wave third wave fourth wave nti tebabadde even to that extent being ready okukolayo akalwaliro wadde akamu nti kano specifically mu mwaka omulamba last year up to this year tuzimbyeko eddwaliro lino lyabalwadde abanaabeera mweno embeera n'okufuna wadde icu gwe bitundu byogerera wano ngaobikulembeseza covid-19 oba obyononye munange kyekyekyadde kitwakalabako mm-hmm. ekizako ekyo e- e- e- covid-19 mm. ya kooti kooti nekkiriza omusanga ekintu yakikola etteeka baleerabidde nti teryajja kakasibwako omusango okugjako nga amaze kusalibwa musango kooti nga yegumusalidde wetuba tutunulye ba suspect naye kinnumamu ku nsonga eyo kimu mm. lwaki buli bwe bakwata basiraamu batufuula butemu oba tulinamu ekikolo kya amerika ekitulimu muno nga kibaga nti alkaida weeri bwegwebakwata musiraamu museveni bwe yavudde jjo okwogera ku nsonga eyo yage twazudde nti ba adf bwe bakyalimu abakola emizibozo bano naye mbategeeza mwesalendinge mweweeyo tavangamu sitatimenti yonna mubukulembeze bwa ggwanga bwe mm. nebbanga lyebamulondedde kwetondera bulagajjavu bwa central gavument ngaomukulembeze weggwanga nti byonna ebadde otusaba mutusonyiwe takyogerangako yavudde kugamba nti twabategedde ba adf adf kiwakiweeri enoonyamu basiraamu bwe tugenda okuwangala bwe tutyo hmm. lwaki basiraamu ekyetugambye netavangamu statement yonna egamba bannayuganda benkulembera nebyo bizze bitambula mbasiba obulagajjavu bwalibanga bubadde webuli naye olwaliro ndiwamu nammwe njagala mutusonyi kulwekyo katutandike okunoonyeza mu risaaki eno byetwakazuula byebino nebino nebino naye tukyagenda mu maaso hmm. yetugambye nti abasiraamu bwebatakaotimunasoma ku mannya gonna baleetamu basiraamu nayenga nti eryo lyeggwanga ebbanga lyonna banoonyeza jja kana nadduli olwaliro bwentegeredde nti eh, mugundi yaŋambako ono gashumba hmm. nti kansofod banyalwanda egenda kumpa waabira etegeeze butya bwepinpointing ennyo abanalwanda nge batalina siteeke mu ggwanga uganda nkiddamu eggwanga erya lwanda eggwanga lya burundi eggwanga lya eh, south sudan bonna bebulunguludde muno nga balina ensibuko gye bava tebalina siteke mu ggwanga uganda irrespective of the political arm eya mu seven obasa mu constitution abo si baawano ekyo kikyenga omukulembeze ebiri politico bw'anaavaako bigenda kukyuka biddeyo hmm. ye yakitaddewo ekkubo mwe yayita mwennyini mwe bagenda okuyita ate ebintu biddeyo ah. nfunyeeko wangira enok ampereza messages nga mukaaga nanga nti bampita ekibuli nimuga nti okujja ampadde lwakubiri nimuga nti sijja sobola lwakubiri kuba tulinaku wetugenda okukola nga famire nimuga nti nja kusobola okujja ku lwokutaano naye nga mbuuza musango kyogumpisa nanga nti agenda obuuze kanka kapita maze obimutegeeza yakubuuli lwaki tukolaki olina episode gyewakola eri ku banyalwanda ngaoyinsaitinga violensi ne genocide egamba nti ntegeera naye oba ntegeera kikaki eno <laughs> bwabanga wangira enoka awulira ebigambo bino nga mesagi nemutuukako njagala asitule fayiro yennyini agende mu kkooti ekkooti empandiika ekiwandiiko ekimpita ndyoke nsitandingewo naye ebya cid office ekuyita ku mpa gye bawaamu obutwa nempita gye batuyitamu nebyokutulugunya abaana bwe tubalaba sijja kujja kukola statement kujjako nja kwanukula kkooti lwaki ate njogedde ekintu kino mbadde wakugendayo naye ate bwampeereza mesagi n'azisiimuulamu awo toba stable mukwate musango wammwe kino kiddiza gasyumba kubanga ye nanyini kansof banalwanda abaali bava mu kigambo banalwanda bafuuka abavandimwe nagamba era natuma bannamawuli bategeeze kitange enadduli nti jakana nadduli asitiriza otuwa otubeerako ennyo nga bwe tulina siteeke mu ggwanga uganda yambuli esiteeke ki gye balina era baagijjawa egibakayanira ekyokubiri bwe mba nga ninayo episode yonna gye ninakola nga insitinga violence ne genocide babe straight forward ekooti weze eziramula ekyo ne bwanaaba atuddemu ng'anaasala omusango munnalwanda hmm. njagala nnyinyonnyole insiting violence kitegeeza ki mumateeka kyekikolwa kyokola mu bunnambiro ne kiweerawo impacti eyo insiting violence ekyo kyakagwirawo episode nagikola ekitutusasaa mukaaga ani yali yekalakasiza ku episode eyo naye mpa okulabula nembaga nti okulabula kwe kuno bwe muntaakole bino episode gyayogera kuje nayogerako nga nyinyonyola ku saabasumba eyafa ani bishopu eyafa eyo nembaga nti okutta kuno okuzza kuyitirira mwekise nnyo obutaddamu kukola nsobi eno kubanga buli munalwanda waali omuganda amumanyi atali muganda yonna gyali ne munkole endusaidi gyali ne mbagamba nti ebikolwa bigenda okuddako omuganda ogwo mugenda okutta buli munalwanda waali mujja kuleeta emmeme y'abantu okugenda okwokya abanalwanda abo mu nju mwe bali eyo inciting violence oba kwali kulabula nembaga ntutereze empisa zaffe ebikolwa bino tubiveemu njagala mpite ngaalimu amagezi agategerekeka ampe ekiwandiko ekikugu ekyobowalooya mm. netteeka mwayise wangira enoka asinzidde ku cid kibuli nampeereza enamba yesimu meseji naye nti mbadde nkunoonya nga sikufuna nekankakaye namufunye njagala babiwandike babinsindikire obwe sijja kwetaaga looya ntuuleo bambuulire insitinga violence in what ground on what ground passe bw'otunuulira embeera eyaliwo abanalwanda bangi babakubire ne kapera byongo gye bagenda mu area za northern region hmm. nga babba ettaka lyabantu nampangisiza ttaka kulimirako ate oluvannyuma naga nti ettaka lirye museveni yasindika bimotoka babasengula kiro babazza ewaabwe eri enaze ekongolera ebyo nze nateekayo ensaali yensi eyo yagwayo ku lwampisa zammwe zemuteekeddwa otutegeera nekyitulagamba nti mukyuse amayisa amayisa oli yagamba nti okuva kristo lejanyegezamo nga tezikyaliwo hmm. tekyali mu efeso wadde omwebulani yadde omusuuli yadde omugata yaffe natuli ekintu kitya kimu mukulemeeze museveni kyakoze awe equivalent no weare nowere ate nkuyita ogamba balukira muli oba bino ebyamawuli bituva okukoonako ebibadde bitambula hmm. mubadde munkubira kisaka eri naye nga interest ate gyemwogerako yeeno ate kitaimu babagwagwa bato bato kale njagala wangire oyo sima enoka ofisa mu cid kibuli nga bwafunye esimu yange nabinsindika ate nabnabisimulamu addemu ankubire mu bulambulukufu muwadde ekkubo ng'ayite gashumba mu bye bawaabira bagende nga kanso bannalwanda oba beeyita abavandimwe bagende mu kkooti bampite banage genocide eyo gyena insitinga nok insitinga violence bambuulire repercussions ziriwo ezava mu musango ogwo mm. oba mu mbeera empisa olwaleero empisa olwaleero mbuuza museveni ebbanga lyonna badde ku mikutu for recent n'abaako ebigambo byayogeranga bifuwa eri obuganda bakiyita batya ekyo aprovokinga kinga eteeka eriprovokinga akatundu ka 193 tekamuwa nkizo yonna kuprovokinga muntu yadde gwanga kakajjawa mpenokod banja satu provokinga abaganda tetumanyi na gyetwava nga bwekitugeza ekigambo wankaki tetumanyi gyekyakolaki wankaki kyabaluwo eh, tebagiyita insiting <laughs> jakana naddi bwenkwanukula mu bujegabo n'ogamba nti wajja n'otugamba nti ebifuzi kutunda mukamwa nga ne bayibu kyega nti musome ebbaluwa n'emyoyo zaazo n'abananyini kuzibawandiikira muwajjira mu nkola yeemu ng'otuwadde n'etteekega nti efuuze kutunula mu kamwa nalina kwanukula mu bujegabwo mu njega wavuyeemu oyo mukulembezese yoyo kaakati bwebukere nkyanga mwagala kugaa nti nainsaitinga ye abaffe mukulembeza atukulembera ku ebyo byakola ekyakyogerako ki ne central gavumenti kyogerako ki n'oyo wangira enoka hmm. yewambye etteeka lya pulezidenti erimuga nti waba mubuyinza tateekeddwa kuvunaanibwa tulinde lwanaafa wategedde ddi nti oba anaafa avuddeko oba anaafiira mu buyinza abaffe tusirike olwamawanga gaffe kubanga pulezidenti afuga buyinza ye abujjawamu ebyo bimuweebwa mu act of fountain of honors act biriimu ebyo bituleeta tugezeko okunyonya wano tubitegeere hmm. naye nze kansa fodde bannalwanda gashumba nkuwa ekkubo era nakukowoladda nti looni abalooya abategeevu obulungi Echira chemba gamba chesigenda kutulamu ila nchidamu vidi yenu bategeza Nti steke ya wa aborigini za batulamu guanga Uganda Aba manjidoba nansanga Temuli mchigambo muna Luanda Techirimu Temuli mchigambo murundi Yadomu na Kenya yadomu South Sudan Nemu constitution mwebali By hand and sake of his excellent president hmm. ebyo hmm. byabufuzi bigenda okuyita obuki nesitwetaga twera bire byafaayo byaffe nabasomesa wajje mwava nemutuuka nobategeeza gye muggwera eburundi ne rwanda naye nga kigambo banalwanda abaliyo olulimi olunalwanda teruva ate mu banalwanda batuusi do lwaliwo nga nenkolagana buganda weeri olwo lunalwanda olwogerebwa lwabahutu abanansangwa mu kitundu kiri bano bagasumba kiriiki bwe bayita batuusi era bagaluteeka otuusi dynasity bava eno ethiopia gye bajja batengetera nga bajja batambula ne beetolola bwe batyo naye nga buli kitundu gye balaga lwe lulimi lwe boogera nabisomesa kuli ku mukutu guli ogwa kankaka ne mbaga nti ensonga eyo bwetyo bweri njagala mbuuza oyo wangira simanyi ewangira waka ku enoka oba naye munalwanda oba mukinze simanyi naye bawangira bateeka okuba ba isitana hmm. addemu mumagezi awandike statement eri crucial ate era bi specific na insiting nti genocide ne violence gyampandikidde ate oluvanyuma n'abisiimuulako nabiteke mu kkooti nze kkooti bwene mpita ogwange bwe gujja okutandikira ojabanukule abampire omukisa kwekyo weewaawo toyanza toyanza egeego ayita suleimani jakana nadduli omusajja ono bannange nanti bwaba ayogera bootyo owuliriza olina okutegeera kikyayogerako topapira mu bintu byabayogera obudde obusinga tulibaza nyuma baleke kumira ku mukutu ku flashlight channel Uganda awamu ne ku media kwa hiyo tuli twasomye tuli wabawereza tuli okutambula tutabala Uganda yoneno ebigamba bino bimuvaamu abikola ko research asoma natereza namanya china okwogera and things of that kind ekyo tokuliza bino ebigambo tuba twetaaga tuliziganye kyobulidde eno omuganda yalugera nti tosala gwakawala nga tuliza gwakalenzi tetulaga tugambe nti no uh, honarebo mukyamu oba bano abamuliko be bakyamu kwetula enjuyi enjuyi zombi ebbiri gwe kikyoba ofunyemu mu kino tuyinza otatusooka noonaku olwaleero tubebaza nnyo tubaagala nnyo omukama nga ye mubeezi waffe tujja sigala nga tubaweereza entakera akumata kumira mpeera ssebo tuyinza akaddeko kwotuwadde alla akwongera amaanyi n'amagezi ebigambo byonaaba osomesa eri eggwanga buli muntu asobole obifunamu akumata kumira mpeera mubeere bulungi mwendaba